करो कि कामयाबी शोर मचा दे जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो सपने को पाने के लिए समझदार नहीं थोड़ा सा पागल होना पड़ता है कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं बाहर की चुनौतियों से नहीं हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है विचारों पर चल करके बदलाव आता है जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की गलतियां करने में कोई बुराई नहीं लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा अच्छा दिखने के लिए नहीं अच्छा बनने के लिए जियो इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती कमाई जाती सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखिए